Tínhamos dois caminhos. Oh. Oi. What is it, Simon? Simon? It's a monster truck. Monster truck. <laughs> yeah, monster truck. Polo? Aha, aha. Jedno plakona. Okay. Uh huh. Uh huh. حالا نگاش کن حالا نگاش کن آها آها یکی دیگه آها یکی دیگه مادر سیمون ice cream with it. The strawberry. Okay. Wow. Come on me. Okay. So now eat chocolate together. Let's go look at that. Wow. Yummy, that's my yummy chocolate. Yummy chocolate. Mm. Second bucket. And it's so good. Let's open the tart. Open, Conan. Open, Conan. بگی دستت اون اون چیه میخوری؟ اون چیه؟ واو به مامان بده به ماما بده ببینم چی میخوری؟ don't like Oh, okay. Fire truck? Yeah. Uh? Fire truck. Okay. fire. Uh huh. تو الان فایر منی؟ اوکی باش باید بریم اوکی باید نه. بفرمایید بفرمایید بگو بی بی چه اونجا بشین تو رانندگی باش زود باش بگو بگو سه بابو بابو مای فایر جاک مای فایر جاک هلو بایر من کولاد کو فایر من فایر من باید حملت داشته باشه اوکی مواظب باش الان من شدی؟ خواهر شد هی سیمون هلو سیمون هلو خواهر من بذار خواهر شکتو ببینیم ببینیم چی داره فایرشکت شکت بی بی خب بیپ بیپ داره دیگه چی داره واتیزی is it? Sari, Sari, faster, faster. Super Spider-Man. Wow. Oh, yeah. That's it. Look kind of crazy. Oh, Let's Hey, Oh, I need a fireman. Oh, hey, Hello. <laughs> Hello. We took to fireman. Hey, fireman.